මම ඇත්තට මේ මූණ පොතේ දැක්ක ඡායාරූපයක් එක මගේ මුතුරෙක් Facebook දාලා ෂෙයා වෙලා තියෙනවා. ඔයාට මතකද ඔයා ඉස්ලාම ඉස්කෝලේ ගිය දවස? ඔව් මතකයි. මොන වගේද? මං ඉස්කෝලේ ගියා අම්මී තාත්තී එක්ක. අම්මී තාත්තී එක්ක ඔකේ. අනේ මම අඩඩයි. මම අඩඩයි ඔකේ. ඔකේ. ඊට පස්සේ අපිව ගේට් එක ළඟදී පිළිගත්ත අර මල් මාලයක් දාලා ලස්සනට. ඔගොල්ලෝ මොකේද ගියේ බබා? අපි ගියේ ගිය වෙහිකල් එක මොකද්ද? අපි ගියේ තාත්තගේ කායකේ. තාත්තා තාත්තිගේ කායකේ. ඕකේ. සෝ ඊට පස්සේ ඉතින් ආ ඊට පස්සේ එච්චරයි මේ සෝසෝක ගමනද මේ මැසලුණා. <laughs> මොනවද ආරංගියේ? අපි කැම්ප් පෙට්ටිය විතරයිනේ. කැම්ප් පෙට්ටිය? විතරයි. ඒ බෑගියක් නෑ කැම්ප් පෙට්ටියත් උස්සන් ඒක උළුවට තියාගෙන එනවා මේන් කයම ඕන් ආගල. බෑගිකේ කැම්ප් පෙට්ටිය වතුර බෝතලයි. ආ චිත්ත පොතක් පැන්සල් පෙට්ටියක් මුකුත් තිබුණේ නෑ. මතක නෑනේ අප්පුගේ වැඩි ඈතකත් නෙමේ මතක නෑ. එතකොට මට මතක් වෙනවා මං ඉස්සෙල්ලාම ඉස්කෝලේ ගිය පළවෙනි දවස. මං එදා හුද්දට මැඬුවා අම්මගේ අම්ම නෑ කියලා. තනි කරලා යනකොට නේ මේ ඡායාරූප තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් මට මතකයි බබා මම ඉස්කෝලේ ගිය පළවෙනි දවසේ අපේ ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා මට තාම මතකයි. හරි? පාර දිගට වාහන නවත්තලා. හරි? ලොකු ලොකු වාහන. වෑන්, කාර්, ජීප් හරිද? බයික් ඒවත් නවත්තලා තිබුණා. මගේ පාරබස් එකේ. හරිද? මේ ඡායාරූපෙතියේ මොකක්ද දන්නවද? මේ ඡායාරූපෙ තියෙනවා තාත්තා ලෑම් මාස්ටර් එකේ. පහල තියෙන ලෑම් මාස්ටර් කියන එක. ඔව්. ට්‍රැක්ටර් එක අහලා තියෙනවද ඔයා? අත් ට්‍රැක්ටර් එක අහලා තියෙනවද? ඔව්. ලෑම් මාස්ටර් එක ගංගොල මිනිස්සු දන්නවා මේක. හරිද? ලෑම් මාස්ටර් එකේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන ලෑම් මාස්ටර් එක පැදගෙන යනවා. ගතපොට පිටිපස්ස හැරලා බලන වෙලාවේ ගහපු ෂොට් එකක් තියෙන මේ. එයාගේ මොනේ පුදුම හිනාවක් තියෙනවා. පුතා ඉන්නවා ලෑම් මාස්ටර් එකේ පිටිපස්ස ටේලර් එකේ. ආ ආ. ට්‍රේලර් කියලා පිටිපස්සේ පුතා ඉන්නවා. හරි? ඇඳුම ජරාවේ කියලා මේ තාත්තා ලෑමාස්ට් එකේ ඇඳි වැට තියනනේ වැට. ඒ ඇඳට රෙද්දක් දාලා පොඩ්ඩක් ඒක ගැට ගහලා රෙද්ද දිගෑරලා ඒක උඩ තමයි පුතාව ඉඳලා තියෙන්නේ. පාඩි කරලා තියෙන්නේ. හා හා. මොකද ළමයාගේ ඇඳුම ජරාවේ කියලා. හරි? ඒ දරුවගේ වතුර බෝතලේ බෑග් එකයි තාත්තා ලෑමාස්ට් එකේ ඉස්සරහා කොක්කක එල්ලගෙන යන්නේ. ආ ඉස්සරහා එයා ඉඳන් ඉන්න තැන මේ ලෑමස්ට් එක දන්නයි මේක දන්නවා කියන්නේ. නැත්තම් ට්‍රැක්ටරේ හිතා ගන්නකෝ. ඔව් ඔව් අපි දන්නවා. ඉස්සරහා කොක්කේ එල්ලකන් තමයි ඒක තියයි යන්නේ. හරි හරි. දරුවා මෙහෙම එක්කන් යන්නේ තාත්තා ඉස්කෝල ගිහින් දාන්නනේ. ලොකු ලොකු ප්‍රාඩෝ, බෙන්ස්, ලොකු ලොකු වාහනවලිනුත් ළමයි එනවා. ලෑම් මාස්ටර් එකකින් ළමයා ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? ඇඳුමේ කුණු ගෑවෙනවට තුවායක් ලෑල්ලට කැට ගහලා බෝතලේ බෑග් එක ඉස්සරහින් එල්ලගෙන ඉස්කෝලේ යන්නේ මේ ළමයි. ඉගෙන ගන්නනේ. ඉගෙන ගන්න පුතේ ලොකු ලොකු ආහන සැප පහසුකම් ඒවා ඕන කරන්නේ. තාත්තගේ හිනාවෙන් තේරෙනවා මේ පුතා කවදා හරි රජෙක් කරනවාමයි කියලා. තාත්තගේ ලොකු හීනේ. තාත්තගේ හයිය හිතේ තියෙන හයිය ඒ හිතේ තියෙන සතුට ඒ හිනාවෙන් පේනවා මට ඔබට පෙන්වන්න බෑ මේක රූපවාහිනී මාධ්‍යයක් නෙමෙයි ගුවන්විදුලියක් නිසා මේ ෆොටෝ එක නැත්නම් දැක්කොත් දැනනවා ඒ තාත්තා නිකන් ලෝකයක් දිනුවා වගේ තමන්ගේ දරුවා ඉස්කෝලෙට යන්නේ අහගෙන ඉන්නවනම් කවුරු හෝ දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් දැන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් එකවසරට ගියයි නෙමෙයි විභාග ලියන්න ඉන්න හරි ඉන්න කට්ටිය හරි අහන් ඉන්නවනම් හිතා ගන්න සල්ලි ඕනේ නැහැ පුතේ ඕන වෙන තැන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ මේ අපිට අවශ්‍ය කර දේවල් ගන්න කරන්න නමුත් මං කියන්නේ ලොකු සැප සම්පත් නෙමෙයි අපිට ඕන කරන්න ඉගෙන ගන්න. අධ්‍යාපනය කියන එක ලබා ගත්තොත් කවදා හරි ඒක මුදලකට සීමා කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න. දුක් විඳලා හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම්. කවදා හරි ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. අර දුක් විඳින අම්මට තාත්තට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවදා හරි. ඒගොල්ලන්ගේ මහන්සියට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවදා හරි ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඉස්කෝලේ යන දුවල පුතාලට කියන්නේ ඉස්කෝලේ අනේක විහිළුවක් කරගන්න එපා. විභාග හොඳට ලියන්න. පාස් වෙන්න. අම්මා තාත්තට එදාට දැනේවි පළවෙනි දවසේ කරේ තියාගෙන හරි බයිසිකලේ තියාගෙන හරි ලෑම් මාස්ටර් එකේ තියාගෙන හරි බස් එකේ හරි නැත්තම් ප්‍රාඩෝ එකේ බෙන්ස් එකේ හරි මොකේ හරි එකන් ගිහිල්ලා ළමයා උගන්වන්න අරන් ගිහිල්ලා යන දවසේ තිබ්බ සතුට හිතේ තිබුණු බලාපොරොත්තුව ඔබ ඉෂ්ට කරා කියලා හිතේවි කවදාද ඔබ ලොකු මහත්තයෙක් වුණාම ඉගෙන ගන්න. ලොකු හිණයක් හැබෑ කරන්න නේ. හැබෑ කරන්න.